Shut Yeah.

爸爸妈妈去上班，去上班，上班，爸啦妈去上班。

希 <laughs> 望，希望，希望，希望。 and sugar plum, come beyond the sugar plum. You're my sweetie.